Takže tady jsou borci, Tomík, Kubík, ten je Strejda Filous. Tady jsme na Mácháči, podmíka není úplně jako nej. Jsou na tam loužičky, ale led by měl být solid. Tak uvidíme. Teta si zapomněla v autě přinést brusle. Ne, teta je nemá v autě, teta si je musí půjčit. Chlapi, pozdravte hostivaskou babičku Rášu. Jak se máte? Dobře. A máme se i hustě. Ledoběžka jede. Viděli jste ledoběžku? Já? Hustě vy, hustě vy. No, to je Filomen. Jede. To je ten mácháč, no. Jsme dali ke Kachnímu ostrovu pak už nebyl morál jet dál. No to jako... Nějaký zvuky to dělá trochu jako. Evidentně někde je to jako silnější, někde je to slabší.